Ove godine u Zagrebu se održava 10. Vox Femine festival, festival kreativnih rodnih praksi. 2000. godine prvi put u svijetu je održan Lady Fest na Olimpi u Washingtonu i 2007. u Zagrebu smo željeli nešto slično napraviti i u Hrvatskoj. Lady Festovi su u principu događaj koje zajednica organizira, neprofitnog su karaktera i brave se glazbom i umjetnošću i predstavljanjem umjetnica pošto u mainstream kulturi nisu dovoljno zastupljene. Danas e, ovdje u Kicu preradovićevoj država Art Sajam u sklopu ovog festivala. Radi se e, o tradicionalnom sajmu koji se već dugi niz godina održava u sklopu festivala. Cilj mu je predstaviti razne umjetnice i kreativke koje izrađuju određene umjetničke predmete ili bilo kakvu umjetnost i zapravo učiniti tu njihovu umjetnost i njihovo stvaralaštvo dostupno i vidljivo nekako širem građanstvu i širem broju publike u sklopu Voxamine festivala. Zapravo se radi o aktivnosti koja je dio projekta zbog platforme. Radi se o projektu u pomoću kojega Kazona, odnosno Voxfemine, zapravo želi osigurati kontinuiranu vidljivost e, stvaralaštva žena, kreativnog stvaralaštva žena, ali isto tako im ponuditi i nekakve druge sadržaje, recimo edukacije, distribuciju njihovih radova u druge gradove i zapravo nam se učinilo jako zgodno da ovaj sadržaj stavimo u sklopu festivala, s obzirom da festival je najvidljiviji e, godišnji projekt i događaj e, kojeg Kazona organizira i na taj način zapravo da svi ti radovi, sva ta umjetnost i sva ta kreativnost dođe do što većeg broja zainteresirane publike. Zapravo je želja Vox Femine festivala i Vox Femine platforme kroz ove projektne aktivnosti ponuditi umjetnicama i kreativnim radnicama alate za što bolji medijski tržišni plasman njihovih proizvoda i u kontekstu toga ćemo zapravo nastaviti raditi i do kraja 2016. godine, a i u 2017. godini kroz različita gostovanja, predstavljanja, radionice i sl. E, bog svima, moje ime je Mina Mučići. Danas smo došli predstaviti Artup kreativnu grupu podrške koja se provodi u programu društvenog uključivanja ArtRoot udruge iz Karlovca. Eh, Vox Femina, deseti festival, eh, predstavlja za nas mogućnost da se eh, pokažemo što radimo, a ujedno da se umrežemo s ostalim pojedincima i organizacijama koje nam omogućuju daljnji rad i da na neki način pokušamo razviti u sklopu udruge socijalno poduzetništvo vezano za zadruge. U sklopu festivala smo danas tu nakon samog sajma imali i edukaciju koju je provela prva hrvatska studentska zadruga Fabricate Coop. E, učinilo nam se nekako jako zgodno da sve umjetnice koje su bile na sajmu prisustvuju ovoj edukaciji s obzirom da je zadružni model tržišnog djelovanja nešto relativno novo u kontekstu Hrvatske i u kontekstu Eh, stvaralaštva i tržišnog nastupa različitih inicijativa u Hrvatskoj. Fabricate Coop je svojevrsan start-up za razvijanje mladih brendova za vrijeme školovanja te neposredno nakon. Što se tiče naših proizvoda, naših projekata, mi smo dosta multidisciplinarno eh, područje, pogotovo samog dizajna kao modnog dizajna, tako imamo i široku paletu usluga. Imamo izradu kompletnih proizvoda koje radimo produkciju od početka početka do kraja, izlažemo na razno raznim sajmovima, partnerskim web shopovima, radili smo na puno projekata društvenom poduzetništva, Danas na Vox Femina Festivalu smo pričali o zadružnom modelu poslovanja. Znači, dosta smo pričali o nekim zakonskim e, regulativama, e, što funkcionira u stvarnosti, što ne. E, dosta je ljude zanimalo kako oni sami mogu pokrenuti zadrugu, koliko taj kompletan proces traje, kako postati članom zadruge, koje su njegove obaveze. Prednosti djelovanja kroz zadrušni oblik poduzetništva E, su etični i moralni nastup na tržištu. Isto tako etični i moralni način poslovanja e, gdje se mi brinemo o samim članovima, e, brinemo se o poštovanju ugovora sa naručiteljima kako ne bi došlo do većih komplikacija. Brinemo za našu zajednicu. Svima koji bi htjeli pristupiti nekoj zadruzi, definitivno ih potičemo na to potičemo na daljnje umrežavanje i međuzadružno, a i definitivno na nove članove. Jasna je činjenica da u Hrvatskoj jako mali broj umjetnika i umjetnica istinu može živjeti od umjetničkog rada, ali evo nadamo se da uz ove aktivnosti bar možemo donekle pomoći kreativkama, umjetnicama i drugim sposobnim ženama i djevojkama koje se bave kreativnim radom da nekako dođu do toga da mogu živjeti i egzistirati od svog umjetničkog rada i naravno da taj umjetnički rad bude što je moguće više društveno medijski vidljiv. Ove smo godine na festivalu predstavili e, prvo izdanje Voxovog e, fanzina. E, riječ je o publikaciji koja je nastala u sklopu projekta Aktivni mladi za rodnu ravnopravnost. Taj projekt je u principu uključivao niz radionica u kojima smo polaznike i polaznice učili s jedne strane osnovama novinarstva, a s, druge strane su oni kroz praktičan rad se doticali tema prvenstveno rodne ravnopravnosti i ljudskih prava općenito. Eh, fanzin je u principu okuplja devet eh, tekstova koji su možda najbolji tekstovi koji su proizlašli iz ove radionice, a koji se paralelno na neki način bave temom festivala. Dakle, svi tematiziraju eh, popularnu kulturu, odnosno neki aspekt popularne kulture koji je pojedinom autoru, odnosno autorici bio im posebno interesantan i zanimljiv. Moje ime je Dora, već drugu godinu sam volonterka na Voxom festivalu, a također to je druga godina mog rada na portalu kao reporterke. Znači, vrlo sam zadovoljna iskustvima koje sam imala do sad, budući da sam upoznala puno različitih ljudi i imala sam priliku doći u kontakt sa nekim neobičnim društvenim temama u jednom jako tolerantnom okruženju, što inače rijetko imamo priliku u društvu. S obzirom da je tema 10. Vox Femine festivala djevojaštvo, Ovoj smo temi odlučili u drugom vikendu pristupiti s jedne strane teorijski, e, za što je odgovorna Catherine Dirisku koja je održala dva predavanja koja su tematizirala što s jedne strane u popularnoj kulturi i kulturalnoj teoriji, a s druge strane e, je promatrala teen film kao e, legitiman filmski žanr. Over the weekend, um, I've been involved in two specific kinds of conversations given two quite different papers, uh, one of which is interested in girls particularly and the history of how we came to have specific ideas and expectations about girls. Um, and those expectations are you know, widely shared across many different uh, countries today. And uh, the, the second was about teen film a particular form of film which is both about and for young people and which is particularly accessible to girls when some other forms of youth culture maybe exclude or marginalise them. I first became interested in girls studies mostly because the feminist criticism and theory around me didn't really talk about girls at all. It was quite a long time ago, back in the 1990s, and there weren't books like there are today talking about girls or examining girls' lives or thinking about the different experience that girlhood might be. So I was interested because there was a gap and I felt like someone should be talking about that gap. But I was also interested in girls' studies because I wanted to think about how it is feminism thinks about, or feminists think about, the subject of their politics. So, you know, who are they arguing for? Who are they interested in? What kinds of lives do they seek to represent? And I wanted to ask, would it make a difference if they thought more about girls? Even within five years of my first starting to write about girls, there were a lot of people talking about girls and considering questions that I wanted to consider as well. And that's been a very good thing because it means around the world we have lots of scholars now who can have really interesting conversations and help each other think about girls in new ways. There's a great deal of interest in girls and education in Canada. Um, and that's also an interest that's very important in parts of Scandinavia, Sweden and Finland in particular. Um, and so those set up some really interesting comparisons and interesting conversations between people. Young girls, um, certainly uh, high school and university student age girls are very interested in feminism in Australia too. We've noticed, so I, I, I teach in a um, a Department of Gender and Cultural Studies, and we have two majors, one in Gender Studies and one in Cultural Studies. And when we were first arranging that, uh, university people told us we would never get undergraduate students to take a feminist course. And that has been anything but true. It's been wildly successful. Um, and I think it marks a, a shift in how um, young women are talking about gender and politics and their place in the world. And uh, so I think that that's an internationally um, apparent shift, at least in sort of industrialised countries or post-industrialised countries. I am very interested in teen film and I don't think that all teen films have to be great films in order for the genre to be really interesting and even really influential. So I do think that maybe girls in particular because some other kinds of avenues for testing out new ideas about their lives are less available to girls than boys in, in many ways. But so especially perhaps for girls, teen film offers sort of experiments with thinking about how you might live and what are the sort of ethical limits of you know your behavior or your sense of yourself or how you relate to other people so they're very often kind of moral stories about who you should be this is my first time in Croatia and my first experience of Croatian feminism and I have to say I find it quite exciting. And in some respects I was thinking when I first arrived that some of the things that are obviously really interesting here and attract people and engage people are things that don't happen very much anymore in feminist community groups in Australia. So for example the um, you know, the collective of people that's been here over the last few days and the conversations that they've been having, you know, some people coming from within sort of university or education systems and some people not, that's, that's fairly rare in Australia at the moment, I think. Um, and you have great parties and that was, that was also fun. <laughs> Ove godine e, temi djevojaštva pristupili smo i kroz izložbu. Na izložbu su se prijavile i afirmirane i neafirmirane umjetnice. Ideja je bila otvoriti prostor da se o djevojaštvu u principu progovori i kroz umjetnost, to jest fotografiju. Hi, I'm Ioni. I'm a I'm the founding editor in chief of a zine called Polyester. I'm also a freelance journalist. I was here at the festival today to participate in a panel talking about fourth wave feminism, the internet, and The Aesthetics of Femininity. Polyester is a self published biannual zine that explores fourth wave feminism. It uh, provides a platform for young female and queer artists to represent their work and be accurately represented by the mainstream media, which often ignores or exploits them. We try to subvert beauty standards, we try to talk about social politics in an accessible way. Hi, I'm Maisie, I'm a photographer and some of my work is up here at the festival today. I explore themes of nature and femininity in the body, and my uh, piece is actually on the poster for the festival. So today on the panel we were discussing about uh, female body image in the media and how both polyester and myself work together to you know challenge beauty standards uh, and also being a young woman in the industry and the challenges that it faces, especially when it comes to working with brands. Osim Vox Femire festivala postoje u Kutini Girls Are Weird Festival, Fest u Zagrebu, te dvije manje inicijative, jedna u Koprivnici i jedna u Splitu. Međutim, nisu, nisu, nisu zaživjele, iako Vox Femire festival pokazuje da postoji potreba, da postoji publika koja te festivale posjećuje. U zadnjih dvije godine mi smo baš zbog toga da otvorimo sav program svim zainteresiranima, sav sadržaj napravili besplatno. Ono što je ove godine novost je radionica koja će biti pokrenuta u 11. mjesecu, radionica štrikaona, štrikaona koda, radionica programiranja za žene, koju provodimo u suradnji s našim partnerima tvrtkom implementacije snova i Baltazar i Zaprešića.